在周一的部分，我们会逢到的是游货日，这也会意味的是，荧幕前的朋友，请务必在周一，尤其是上下班时段的时候，要更注意的车速哦，不要那个贪快啊，或者是说过慢呢，才导致呢有不必要的一个车祸或者是纷争出现。游货日呢，它同时也会代表的是在当天呢是非常不利争送的。 所以，如果你有相关的一些正在呃司法当中的一些案子，比如说要经过上诉啊，或者是再审啊，或者是要调解的，都不宜在周一这一天去做申请啊，或者是递出相关的案子，因为呢，在这一天，同时也逢到的是我们的重日的这个星数入到当天的日课，它很容易把这个案子呢带来更多的变数。 再者呢，就是在这一天呢，就比较容易变成是你的案子，说本来一般正常可能只要再审一次就可以定案的东西，它可能就必须呃要等两回，或者是它会被驳回，让你呢就是会比较折腾一点。所以请尽量啊，有官司的朋友们呢要避开在周一这一天去做相关的处置哦。 而在周二这一天呢，我们会逢到的是下弦月。那下弦月呢，它会是在我们的这个凌晨的三点五十一分之后呢，就可以看到了。那在当天的开运方式呢，有两种。第一个呢是透过沐浴的方式，那也很建议呢，大家在沐浴的时候可以用一点精油，或者是你可以用呃。 沐浴乳哦，是属于有玫瑰或者是薄荷这两个香气的方的这个沐浴乳啊，或者是呃精油呢，来达到这个开运的这个效果。那再来呢，就是在下弦月呢，它这一天呢，月亮呢是属有半个的一个形状的一个状态，所以在这个时间点呢，它也会意味的是我们很适合。 呃，把它当做一个转泪点的一个时期，可以去重新的去审视，哦，去评估自己，然后鼓励自己继续做一些事情。所以，在这一天很大力，我们可以做一些跟自己相关的事项，比如说，我下定决心，我想要减重，我想要减肥，哈，或者是我要呃抛弃呃不好的爱情。说，如果您是第三者，或者是说呃您的这个。 爱情呢是比较没有办法有结果的，那再来呢，如果你想要忘记过去的一些呃不愉快的事情啊、悲伤啊、伤痛呢，也可以用这一天来做这个下定决心的一个定案。好了，再来就是在这一天也很适合让自己下定决心来打破一些坏的惯，比如说最简单的会赖床、会贪小便宜哦，又或者是说。 呃，有些人呢，他就是一直反复的戒了烟，然后又继续抽烟，戒了烟又抽烟哈，或者是呃赌博这些东西啊。所以，如果有一些想要舍弃掉的不良习惯、不好的习惯，我们都可以运用这一天哦，来给自己下定一个心愿。那么，这个时期的这个心愿呢，我们可以呢。 在周二、周三到周四这三天呢，都可以去的，好，帮自己增加、删减都可以的哦。好，那么再来呢，我们来看一下，在周三这一天，我们会逢到的是立夏这个节气。那在下午的十四点四十八分哦，就会迎接这个新的节气。那么老师在过去有提到，不论是在节前或节后，其实都不太呃利于我们做太多的一些。 事项哦，所以在当天呢，逢到立夏这个节气的时候也是一样的哦。首先在当天，它的这个日课呢，刚好也逢到的是我们的正红杀日，所以大部分的这个红字的部分都会建议就是尽量少取。那再来就是在当天呢，也是非常不利我们做这个婚姻嫁娶相关的事项哦。不过呢，有一件事情是大力的，就是很。 大力可以在这一天做一些交易哦。那在这个交易的部分呢，就是属于要是中长期的布局，而不是那种呃短期杠杆的交易才会是比较好的。在立夏这一天的开运呢，还有另外一种方式，就是可以透过呃开池放水的模式来帮自己开运。不过它有一个但书，就是必须是要在节前，也就是我们必须要在。 早上的九点到十一点的这两个小时内呢，完成开池跟放水。那老师会建议我们可以在前一个小时，就是在九点到十点的时候，我们做开池；然后十点到十一点的时候呢，就做放水。这一天的这个时辰呢，是很大力我们的这个事业的，所以我们可以针对呃想要祈求呢，在事业相关的这个人员呢，可以比较好。 那建议我们可以放在东北或者是南方这两方都是有利于我们的这个人际关系。But 好，再来就是看一下周四这一天。周四这一天的部分呢，逢到的是天罡日哦，所以呢，在这一天呢，尽量要忌口的部分就是可以吃的话，就是吃方便素。那再来就在这一天呢，要尽量少吃牛肉跟相关的加工食。 哦，尤其是本身有带亏刚的朋友们，更要留意哦，才不会影响到我们的这个运势。而这一天同时也逢到的是物探病的日子，如果有要呃拜会那个生病的亲友哦，尽量另外再择他日会是比较好的。而周四也要提醒一下，当天呢不利有大型的一个交易，因为当天逢到的是流财日哦。 所以，如果你的这一笔交易呢，它是属自产型的，那么就比较利于留下啊，或者是保值的空间也会被压缩到。所以，尽量在这一天呢，避免相关的重大的这个交易会是比较吉祥的。再来就是周五这一天，我们会逢到的是乌兔太阴日哦，吉时落到的是申时。 所以在申时的时间，也就是在下午的三点到五点的时刻，很大力，我们可以去帮自己做减法。好，你可以呃稍微的修一下你的这个发尾啊，或者是说我们的男生呢可能鬓角要剪一下，或者是女生的刘海，都可以在这一天的申时呢稍微的剪一下，来达到开运的一个效果。 周五这一天呢，跟周四一样哦，也有逢到雾探病的一个状况，所以呢，尽可能呢，如果有要探拜会亲友的部分呢，都要提前办理才会是比较好的。再来就是，在这个五月七号哦，这一天呢，刚好也是逢到很大力，我们可以安排出行啊，还有上任，也就是如果是新官要 on board 的日子，也可以不妨挑一下这一天。 是很大力您的前途的哦。再来，我们看一下，在周六这一天，我们逢到的是大偷休日。那逢到大偷休日的时候，这也意味的是，家中如果有部分的家具啊，要做移动或是小型的修缮，都是可以在当天偷偷的去做修建的，是没有问题的，啊，不用特别的去看这个课。那但是如果你是属于大型的，比如说你要 弄这个主梁啊，那通知或者是你是要破土的，那是需要经过拜神的这种仪式的啊。那从当天刚好逢到的是诸神朝天，那就不建议做这样的事情喽。好，最后呢，看一下在周日这一天，我们逢到的是断乙日，那么之前都有说过了，尤其又刚好在立夏之后，哇，这个鼠患啊，或者是。 换都很有可能呢，会不断的出现哦，在这个时候就可以在适当的天哦，也就是在周日这一天呢，放下一些饵哦，来让杜绝掉这些呃老鼠、蟑螂、蚂蚁的一些问题哦，让他们呢不要老是呢进入到我们的家内。好，接下来让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属老鼠的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜哦，我们呢非常有利于我们的事项呢，就是会建议我们可以透过净化自己心灵的模式。所以呢，这三个生肖的朋友会建议我们一定要在这个下弦月礼拜二这一天呢，帮自己。 用这个沐浴的模式来开运哦，才可以净化我们整个的磁场，提高我们这个整个礼拜的好运势哦。那在这个礼拜也是非常大力，我们应该要把自己这个多才多艺的那一面呢展现出来哦，尤其是在工作上或是给另外一半看到，都可以帮你加分很多。那这个礼拜也。 尽量呢，要更大胆、更前卫一点的去做一些你可能不太敢说、不太敢做的事情，可能都可以一些意外的收获哦。但是呢，在这个礼拜呢，有一件事情就是，如果你本身是属呃在管理一个 team 的，那在这个礼拜会建议你要放手让他们去做，然后自己得先去做你该做的事情，因为在这个礼拜的好的运势呢。 是要用在你个人身上，而要让你个人的潜能发挥的话呢，你就必须要在这个礼拜多着重在你自己的事项，而不是在整体的方面喽。接下来呢，让我们来看一下在当中呢，特别生效呢要留意的事项又有哪些。首先呢，第一个是属老鼠的朋友，在当中呢是属于效率大增的一个状况哦。 那代表的是呢，在这个礼拜呢，你的这个速度啊，哦，都还有就是心情啊，都会是蛮不错的。那你的工作的 tempo 也会是非常的好，所以老师会建议呢，在这个礼拜呢，不妨把一些很繁杂、很繁琐的事项呢，都赶紧在当中把它处理掉哦。这个礼拜属老鼠的朋友要留意的天数是周五。 下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜是属于财利双收的一个礼拜，而且呢，你在这个礼拜，呃，可以呢，如果是属于业务型的朋友呢，都很容易可以谈到好的订单，或者是呢收接收到好的介绍 reference。那老师会建议呢，呃，可以在这个礼拜呢，好好的运用你现有的这个人际资源呢，来帮你带来更多的这些财利哦。 那在这个礼拜呢，属牛的朋友运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属虎的朋友，在这个礼拜呢是属于需要拓展人脉的一周，所以在这个礼拜呢，尽可能的呃，亲友啊，或者是请的厂商啊，帮你做一些介绍。那再来就是呢，也会很建议在这个礼拜可以多去认识一些人，有些人可能是平常在电梯里面会碰到的，或是。 平常可能在某个呃场合会碰到的。如果你觉得他的面相，或者是他的整体给你的感觉是很 OK 的，不妨有的时候我们可以在这个时候搭话认识一下，可能会有很意外的收获，发现原来他可能跟我是有相关的一个工作上，或者是他方面的连结，是可以呃给你带来好处的。所以属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，就请要让自己呢。 多主动一点的去关心你周边的一些人事物哦，对你会是有不错的收获的。而在这个礼拜呢，要留意的天数是周三。下一个生肖是属兔子的朋友，在当周呢是属于经营得意的一周哦。所以在这个礼拜，基本上呢，大部分的事情呢，只要是经过你的手呢，都不会有太大的问题哦。 可以看到很好的一个展望哈，跟获利的空间。那非常建议属兔子的朋友呢，在这个礼拜也可以当别人的一盏明灯哦，给别人好的建议。这个礼拜属兔子的朋友并没有需要留意的天数。下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜呢是逢到得到青睐的一周哦，而这个青睐呢，通常会代表的是你也会受到某一个方面的。 肯定，但是除了这个部分，你要去注意一下。那么，它还有没有其他的地方是还没有被肯定的哦？在这个部分呢，我们就可以再加强一下，这样子呢，你才可以让自己变成一个 all rounder。那么属龙的朋友呢，得到青睐的同时呢，也比较需要去留意一下，周边可能呢会有别人会眼红，所以呢，这个部分呢，也要稍微的就是安抚一下大家。 比如说，有的人呢就会请喝个下午茶，或者是大家呢有个餐叙啊，好，那但是由你买单等等的，类似这样的一个状况呢，就可以呢减低呢这个背后的这种案件杀喽。那么属龙的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是周五。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于是非平凡的一周哦。 所以在这个礼拜呢，你总会觉得怎么经过个茶水间也可以听到八卦，或者是呢，总可以在一个群组里面，呃，可能被那个莫名的呢，好像被指明了，好像是你的问题哦。所以在这个礼拜呢，蛇的朋友呢，总会觉得怎么好像跟我无关的事情都容易沾到边。 在这个礼拜会建议你呢，尽可能是不要自清的方式处理，会是比较好的。等待谣言呢，让它不破自散，会比起想要去证明什么要来的好。因为在这个礼拜呢，太多太多对你不利的状况，反而你去讲的时候呢，会有越描越黑的一个事情发生哦。当周要留意的天数有两天哦。 尤其是周一以及周四，下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜呢是属于凡事有解的一周，也就是如果你本来有碰到什么样的一个状况，或者是卡住的一些工作进度，在这个礼拜呢，基本上呢都会有一个解决的方案可以出来，或者是替代的方案，所以在这个礼拜其实可以慢慢的就是。 不会那么的紧绷哦，可以比较放松一点了。那么它也同时可以应用在我们的感情上面哦。但是呢，也需要属马的朋友多一点的主动呢去愿意处理或是打开自己的心房哦，才会是比较好的。当中呢，属马的朋友要留意的天数是周二。下一个生肖是属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在这个礼拜，请务必要低调行事哦。太过的招摇的话呢，反而呢，会让你呢招来一些不必要的一些问题哦。比如说，呃，如果是公司经营的话，太过高调，那可能呢会开始被查账啊，哦，或者是说，呃，那个太过高调的时候，然后别人眼红，那就开始。 在后面散播一些谣言啊，所以这些类似的状况，啊，都是我们不乐于发生在我们身上的。所以属羊的朋友，在这个礼拜尽可能低调一点啊，那让自己不要那么的显眼。不管你是呃这个老板或者是员工都是一样的，那么你就可以呢安稳的度过这一周。在这个礼拜留意的天数有两天哦，分别是周三以 周四，下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜是属于需要听取谏言的一周。那么这个谏言呢，可能会来自于你周边的任何的人哦，甚至有的时候可能是小孩子的一句话，都可以让你恍然大悟，最简单的一些生活的大道理。哦。所以在这个礼拜呢，其实多跟人家。 沟通交流呢，对你来讲是可以有一些不同的一些想法，跟这个新的感触哦。不妨可以在这个礼拜多跟人做接触，不要让自己宅在家里哦。那么属猴子的朋友，在这个礼拜留意的天数是周四。下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜请务必要少管闲事哦。如果你在这个礼拜呢，老是呢想要把你的手呢。 扔到别人的家务事里面，或者是呢去管别的组别的事情呢，你可能呢会遭得到真心哦，也就是反而是那种不讨好的一个状况。那么属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，尤其是在周五的时候呢，要格外的注意哦。如果您当天有会议要开的话，更要小心发言。 那再来呢？我们要来看一下是属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜是属多彩多姿的一周。你会发现你有很多的邀约啊、活动啊，甚至可能临时会安插一些会议啊，要你去代打啊，或者是你会发现这个礼拜忽然要做很多的事情，然后写报告啊，要干什么？但是这些事项呢，会让你在这个礼拜因为过得很充实，然后又有很多。 多元的活动跟状况之下，不管是工作上或是家庭上，让你会觉得，哎，还蛮期待的啊。所以在这个礼拜，这个多姿多彩的生活呢，虽然有一点点的累，但是其实都是很甜蜜的点滴跟回忆哦。所以恭喜属狗的朋友。而当然呢，在这个礼拜呢，也是一样有要留意的天数，也就当周的周六喽。而最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属。于 于奔命的一周哦，所以尤其是针对如果你本身呢是业务的朋友，那么你在这个礼拜，你可能会常常的要重复的去拜访一个地方哈，或者是说呃在文件上的省略上，会建议你要多注意一下，才不会常常又要重复的补件，然后让你自己要疲于奔命在不同的客户之间，或者是不同部门之间哦。 让自己非常的累，但是呢，如果你这个奔命呢是最后有结果的，就你可以拿到要的绩效或者是案子的话，那么我觉得啊，比完全没有动静要来的好，对不对？我们用另外一个方向去看它的话，那么就用正面一点方式去接它。那在这一个礼拜呢，要留意的天数呢有三天哦，除了周二、周三，还有周日。 会建议呢，我们把这个疲于奔命呢用于在人际的互动、好建设、沟通，然后把一些单子呢下。那么这个奔命呢，就有它自己的一个成效在喽。再来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属虎的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那基本上呢，这三个生肖朋友在感情的部分哦，在这个礼拜呢，你会有焕然一新的想法，你会想用不同的方式 approach 呢接触对方。那其实这是很好的，你用你的智慧哦，呃，让对方可以感受到，其实感恩他，呃，所为你做的付出啊，或者是说很感谢他对你的也等等的，这样子呢，都可以让对方呢，呃，会觉得是说这段感情。 的继续下去的哦，那再来呢？老师会建议呢，在这个礼拜呢，要让感情升温的最佳的方式呢，就是丰富你们的活动，而这活动尽可能就是做一些你们不做过的事项，然后让你们有更多的第一次的间回忆。以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。 有需要咨询的朋友，也可以透过上方的微讯号或是下方的 LINE 群组加入老师。我是金英老师，我们下周准时再见喽，拜拜。